चोरी चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया दिल बोले बुम बुम या रुत में से तानिका है चढ़ती जवानी पिया पिया दिल बोले बुम बुम या चोरी चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया दिल बोले बुम बुम या रुत में से तानिका है चढ़ती जवानी पिया पिया दिल बोले बुम बुम या चोरी चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया दिल बोले बुम बुम या रुत में से तानिका है चढ़ती जवानी पिया पिया दिल बोले बुम बुम या चोरी चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया दिल बोले बुम बुम या रुत में से तानिका है चढ़ती जवानी पिया पिया दिल बोले बुम बुम या Chori chori kar dhadka